Вот. Теперь я директор. Знаете, а это, э, это очень удобно так. Надо было мне сразу директором быть. Это так хорошо. У меня прям, знаете, даже как-то внутри а, все такое по-директрионски по -директри... стало. Сидишь, ничего не делаешь. Кому-то позвонил, кому не позвонил. Алло, кто это? Директор? Да пошел ты в жопу, директор. Не до тебя сейчас. Ой.